तैमूर अली खान जब भी कैमरे के सामने आते हैं तो बिना कोई रिएक्शन दिए नहीं रह पाते हैं हर बार की तरह इस बार भी तैमूर अली खान कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे थे तैमूर अपनी मौसी करिश्मा कपूर के साथ बेहद ही क्यूट दिखाई दे रहे थे उनकी यही पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी उन्होंने अपने एक हाथ में स्केच पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे हाथ में कागज़ का पन्ना जिस पर उन्होंने पेन से कुछ लिखा था